Ahora voy a cambiar el, aspecto del blog, así que me voy a la zona de plantilla. Y aquí puedo modificar el diseño del blog. Esta sería la versión para móvil. Bueno, pues voy a personalizar. Y aquí puedo cambiar desde el ancho del, del blog, cuánto ocupa en la pantalla, hasta los colores. Bueno, pues aquí hay diferentes opciones directamente. Mm, podría cambiar el fondo, pues de qué color quiero que sea el fondo, sin imagen pero con algún color. Los temas, que me permiten pues cambiar directamente el, el color de, de todo en general. La gama de colores principal, temas sugeridos, bueno pues aquí hay diferentes opciones con las que podemos jugar. que nos permiten pues, cambiar rápidamente de una forma muy ágil pues, el aspecto de nuestro blog. voy a dejar este color vino, color simpático. ya nos pone la tonalidad de todo, pues de esa forma. Pues el ancho, el diseño, hay diferentes opciones que se pueden explorar, pero bueno, esto es lo básico. pues ahí tenemos. Así que ya nuestro blog pues tiene otro color directamente. Puedo ver cómo va quedando. Y este es ahora el aspecto de, de nuestro blog.